le tasche prima di attraversare la soglia e uscire di casa. Prima di qualsiasi spostamento, tu dovresti stare attento, potresti aver perso, se mai dimenticato, o che ti ha perdo proprio tutto non cerco dappertutto non so più dove l'ho messo e poi dove dove dove io perdo proprio tutto non cerco dappertutto non so più dove l'ho messo e poi dove dove era sopra il lavandino forse sopra il letto e vengo al comodino sto diventando matto mi agita e racconto Jacques accuso te accuso te accuso te sei stato tu lo so che sei stato tu e invece no fatto sono io che sono sfigato, me lo hanno inculato in meno di un minuto, poi l'ho ritrovato a casa di un amico. Sono io che sono scemo o mi prendi per il culo? Mi credi un idiota mi hai fregato l'accendino? Sono io che mi sbaglio o sono le mie cartine? Me le vuoi ridare indietro o ti metto al tappeto? Sono uscito senza chiavi, non so più come rientrare. Ho sfondato poi la porta, mi ha portato all'ospedale, la mia cara spalancata, la mia cara svaliggiata. Sei stato tu! Gracias. Esatto, Só que você está todo.